Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα από την ιστορική αγορά τη Θεσσαλονίκη, τη γνωστή σε όλο μα Μοντιάνο και συγκεκριμένα από το εδόδημο Delicatessen, εδόδημα και απικιακά προϊόντα. Δεν μου λέτε, εσεί ε, ξέρετε να φτιάχνετε πισί. Ποιο πισί, Σοφία, τον υπολογιστή εννοεί. Παναγία σου μέλα βόηθα. Πισί, η πισία είναι οι τηγανίτε, πλατιέ ε, και μεγάλε, περιχημένε με μέλι ή πετιμέζι. Μπορεί να τι πασπαλίσει ακόμη και με ζάχαρη. Η λέξη πισί προέρχεται από την τουρκική πισμέ που σημαίνει ψήνο. Η δική μου γιαγιά τηγανίζει τα πισία με τυρί φέτα που τα βάζει μέσα στη ζύμη. Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για τα pancakes των Άγγλων ή τις κράτες των Γάλλων. Ρε παιδιά, μήπως είμαστε πολύ μπροστά οι